кофе же мага эки бутерброд анан бир кофе берип коесузбу эки бутерброд бир кофе берип коюңузчу эмне кыйкырасың сен эмне базарда жүрө бэлең бер китепкана кечирип коюңуз эки бутерброд анан бир кофе берип коюңуз